Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал за намиране на работа, на който му е необходимо. И ритуал е доста силен. Ще има със сигурност странични ефекти, който се чувства зле от самото изчистване. Да използва формулите, които са лечебните в уроническия раздел – пак повтарям, че моите руни и глифи са съвместими вече с религиите и ходенето, примерно, на служби в храмове, но това се отнася само за моите програми, защото аз работя над религиозно, имам договор с всички религии. И моите програми са абсолютно съвместими с абсолютно всяка религия – и прочие. Също така, а, самият ритуал работи 10 дена. Ако а, го понасяте добре, може да го правите всеки ден през 3 или през 7 дена. Също така, за по-бързи ефекти. И работим по същия принцип като другите ритуали. Когато кажа кажете си името, си казвате името. И така стартираме. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Скажите свое время. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. versteht Wort Himmel? Versteht das Wort Himmel? Versteht das Wort Himmel? Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. gerettet, das wollte ich кажете своето име кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Ритуал е подходящ и когато имате бизнес и трябва да, да привличате нови партньори, нови клиенти, да подписвате важни договори и контракти и да разширявате своята дейност, привлича към вас богати и щедри клиенти и богати и щедри работодатели. Дава ви достойна работа, достойно заплащане и достоен колектив с прекрасни колеги. Гледайте го колкото е необходимо. Както казах, може да го гледате всеки ден, може през 3 дена, през 10 дена, до пълното изпълнение на поставената задача, т.е. до постигането на целта. Това беше от мен. Чакам ви с добри новини и много успехи! Чао, чао!